Salut! Astăzi este despre a numerota. În dicționar este a însemna o serie de obiecte sau ființe cu numere, uh, în ordine succesivă. Eu uh, cred că noi suntem totuși niște numere. În buletin observăm că avem un număr. Uh, însă Tibiu, Șeriu, mărturisește că, de exemplu, el a fost un număr, s-a simțit un număr atunci când a făcut închisoare. Eu mi-am adus aminte că am fost chiar numărul 56 uh, când am făcut facultatea, în anul întâi, în facultatea de actorie și cred că toată viața rămânem niște numere dacă nu uh, suntem puțin uh, uh, îndrăgostiți așa de viață și să o trăim cu pasiune. Uh, cred că diferența o face modul în care trăim uh, emoțiile. Și Tibiu Șeriu are un îndemn foarte tare. Când nu mai poți, mai poți un pas. Dacă nu știi cine e Tibiu Șeriu, dă pe Google, este genial om. Ceau!